سلام Amen. lên, đi trả lên, đi trả lên. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! گردون از من یا حسین